meva mare va ser diagnosticada fa 3 anys amb demència frontotemporal, que és una malaltia neurològica degenerativa molt propera a l'Alzheimer, té coses en comú i coses que es diferencien, però molt propera al, molt propera a l'Alzheimer. De fet, es manifesta també amb al·lucinacions, amb fixacions, reiteracions i un sentiment va avançant la, la malaltia, de, de sentir-se desprotegits, de que algú els hi roba els diners, gent que acaba sent gent propera com, com la família, en aquest cas la meva mare tenia fixació que el meu germà entrava a casa i li robava les cartilles i li robava els, els diners i van progressivament eh, perdent la, la, memòria més, la memòria més propera un dia vaig comptabilitzar que m'havia preguntat set vegades què era el que menjaríem el, el dia següent. A la tercera vegada em vaig adonar que ella no recordava que, que m'ho havia preguntat i a la setena jo li vaig respondre com si fos la primera vegada que em preguntava què faríem demà per dinar. Les primeres conseqüències, eh, en principi, quan, quan comences a detectar què és el que està passant, hi ha com una mena de, de negació de, de la realitat o d'incredulitat i de voler creure que això no, no està passant, que la teva mare només s'està fent gran. Va patir una, una crisi que, que ens va portar a... En aquell moment, aquell neuròleg, jo vaig pensar que no ens estava donant la resposta que necessitàvem com a sentir-nos recolzats i vam anar a un altre que aquest sí que va fer tot un seguiment, uns escàners i un, tot un seguiment de, i un anàlisi de la meva mare i llavors ja ens va dir que el que tenia realment era demència frontotemporal. I ell ens va situar en alguns dels elements que formen part d'aquesta malaltia, que com us he dit abans és tot el tema d'aquestes fixacions, reiteracions, canvis molt acusats d'humor, pujades i baixades, d'estar de molt bon humor, de sobte baixar i tenir molt, molt mal humor, estar enfadada, cridar-te, comportar-se com una persona que tu no coneixes. Aquella no és la teva mare. La teva mare pot, pot reaccionar com va reaccionar la meva, doncs quedant-se absent, lateralitzant-se, gairebé mmm, com, un, com un vegetal, sense poder articular paraules, que és difícil. És, és molt difícil assumir que això li està passant a algú tan proper com, com, la, teva, com la teva mare. Després necessitem que, que es continuï investigant i diners per, per, per investigar. Jo estic segura que, que la Marató d'aquest any i la societat catalana tornarà a demostrar que és una societat pues, solidària, compromesa, responsable, segur que batrem rècords. Jo animo a tothom a que participi a, a la cursa que organitza la Universitat Autònoma de Barcelona perquè amb molt poc podem fer molt, molt. I necessitem eh, diners per, per la recerca i perquè ens pot passar, ens pot passar a tots. Necessiten calés per investigació i mm, si abans jo he dit que, que la societat catalana és una societat solidària i compromesa, demanaria també de la classe política que fos mm, solidària i compromesa i que ens ajudés a les famílies que hem de tenir els nostres pares a una residència i que el capítol de l'educació i que el capítol de la sanitat són capítols que haurien de ser bàsics, intocables. Mm, no podem tornar a la societat de la beneficència de, del segle XIX. La política és l'art del possible i les polítiques públiques han d'anar adreçades a disminuir les desigualtats. La meva mare ha perdut la memòria, ha perdut la raó, però estic lluitant perquè no perdi la seva dignitat. La Maria José col·laborarà amb l'organització de la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona per ajudar a recaptar diners que permetin continuar les investigacions contra les malalties neurodegeneratives. Els fons destinats a la investigació de les malalties neurodegeneratives són imprescindibles per tal que els afectats, com la seva mare, tinguin opcions a millorar la seva qualitat de vida. Per inscriure-t'hi, entra a la pàgina web www.cursauab.cat i informa-te'n. El 15 de desembre vine a la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona.